Witam Was wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii Wszystko o na tym kanale. Seria ta będzie polegała na tym, że pod lupę bierzemy tylko jeden samochód na odcinek i przedstawiam Wam całą historię, ciekawostki i informacje o danym samochodzie, więc w komentarzach możecie podawać propozycje na kolejne odcinki do serii, a teraz zaczynajmy! Lamborghini Terzo Millennio. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Włoski producent premierę opisuje jako pierwszy krok w kierunku potencjalnego elektrycznego supersamochodu. Ale kto wie, może kolejne pokolenia będą wieszać na ścianach plakaty z podobnie wyglądającymi modelami. Lamborghini Terzo Millennio wygląda absolutnie niesamowicie jest efektem współpracy Lamborghini z MIT, która ma przynieść rozwiązanie problemów super samochodów przyszłości. Nie będą go jednak zasilać klasyczne akumulatory znane z tego typu aut, ale super kondensatory. Podstawową różnicą w stosunku do popularnych akumulatorów jest to, że superkondensatory mają ładować się zdecydowanie szybciej. A chyba sami przyznacie, że to jedna z kluczowych kwestii jeśli chodzi o elektryczne auta. Ale tak naprawdę nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie jedna dodatkowa kwestia. Otóż, zaskakująco ciekawy jest sposób magazynowania energii w koncepcyjnym samochodzie Lamborghini. Wspomniane superkondensatory wykorzystują technologię nanorurek, dzięki czemu akumulatorem dostarczającym energię jest sama karoseria samochodu. Mało tego, Lamborghini chce zmienić nie tylko serce swoich samochodów, ale i ich warstwę zewnętrzną. Rozważana jest m.in. integracja magazynów energii z elementami nadwozia. Zamiast osobnych akumulatorów ważących setki kilogramów, Lamborghini przechowywałoby energię w nadwoziu. Samo nadwozie z włókna węglowego potrafiłoby się natomiast w pewnym stopniu leczyć. Terco Milenio wyposażone byłoby w system monitorowania struktury nadwozia, który w przypadku wykrycia pęknięć przesyłałby mikrokanalikami odpowiednie substancje chemiczne. Niestety, Włosi nie zdecydowali się na podanie żadnych szczegółów dotyczących mocy samochodu. Wiadomo jedynie, że Terco Millennio wyposażony zostanie w cztery silniki elektryczne, po jednym na każde koło. Poza oczywistymi zaletami Lamborghini zwraca uwagę na jeszcze jeden plus takiego rozwiązania. Jeszcze większe pole manewru dla projektantów i stylistów. Co widać po tym modelu studyjnym. Nie jest natomiast pewne, jak rozwiązany zostanie problem dźwięku samochodu, co przyznaje samo Lamborghini. Terzo Milenio koncept wyznacza kierunek, w którym Lamborghini zamierza podążać w przyszłości. Auto będzie można oglądać na różnego rodzaju targach i wystawach, a następnie trafi do Muzeum Lamborghini w Sant'Agata Bolognese. Pierwsze skojarzenie? auta przyszłości, które wielu z nas widziało w filmach science fiction. Gdyby Terco Millenio, nawet napędzany klasycznie, pojawił się dziś na drodze, zapierałby dech w piersiach. Czy Terco Milenio nawiązuje do tradycji marki? Po części tak, ewidentnie widać jednak, że projektanci chcieli mu nadać futurystyczny wygląd. Zrobili to jednak na tyle subtelnie, by zachwycić, a nie nieprzyjemnie zszokować projektem całkowicie oderwanym od rzeczywistości. dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że taka seria Wam się spodoba i zostaniecie dzięki temu na dłużej, subskrybując kanał i klikając dzwoneczek. A jeśli nie słyszałeś jeszcze nowego dźwięku po zostawieniu lajka, to sprawdź to już teraz. Dziękuję za obejrzenie i do następnego!